都会需要放一些套路在里边，放一些彩蛋，你知道吗？彩蛋是需要需要自己去发掘的，对吧？P P A P，I have a pen。月渐星河，长路漫漫，烽烟残尽，独影阑珊。 谁叫我身手不凡？谁让我爱恨两难？到后来肝肠寸断，幻世当空，恩怨休怀，舍雾迷离，流尘不改。 且怒且悲且狂，在是人是鬼是妖怪，不过是 P P A P。叫一声佛祖，回头无岸。跪一人为师，生死无关。 下界，尘缘聚散不分明，难断。我要这铁棒有何用？ 没气了，怎么回事？我要这铁棒干嘛？我要这铁棒捅菊花。 这一棒，叫你去飞烟灭。 <laughs> vivo 音乐手机，最时尚的。 小黄曲，踏醉凌霄放肆劫，我有点唱不上去，操。